嗯。叮叮。二姐我来了，哎你来了，那还愣着干啥呀？先跑十圈吧。哎。哎。哎。 韩老师，我感觉我这拳打不标准，怎么办？你就是缺练，练少了，明白吧？就这样多练，疯狂的练，不问为什么，直接练，懂了吗？明白吗？你光为什么，了，问，你就干什么嘞？奥利给！哎，你怎么偷懒呢？你得发力，哎，发力，再来一次，哎，发力，哎，发力，发力，来，来，来，就这么多，来，来， 怎么了？这太长了，太长了，拉的太长了。你还是学，还是这个问题，这这个就踢了，瘸的好，咬伤好了，没问题，对吧？包括我们以前怎么样？以前练的练的时候就打八打晕了砰晕了，然后醒了，唤醒了，继续打，提高，打。你遇到过这样的教练吗？如果遇到的话，评论区告诉我。